saderingipun kula matur menawi panjenengan sami kawula dereaken tumungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang awit sih sadaya kanugrahanipun panjenengan lan kula tasih pinanggih makempal wonten papan pahargyan menika kanthi rahayu wilujeng nirboyo nirsamikala Mugi-mugi sedaya kanugrahan menika tasih saged kita panggi wonten dinten lan wekdal ingkang badhe kita lampahi saren-saren mangke. Saderengipun kula nyuwun pangapunten awit badhe nyigek angin panjenengan lelenggan lan wawan pangandikan inggih awit karono hamestuti menopo ingkang dados dawuhipun kadang kula Bopo Sunarso SP kalian Ibu War Siti, AMK SPD Sakulo Wangco Kinan Matur Talangi Bosok Ing Madio Bopo Joko Sunarso Sakulo Wangco Ngaturakan Ageng Panuun awit karawan panjenengan pilih ing kalau dengan menikah penjenengan keaturan rawuh wonten ing papan mriki sak perlu hanya seni menopo ingin dados kersanipun pun bopo sak pulau bongso pun awit manunggaling roso karso soho sektor lan hana teping hana teping sesepuh ing wekdal menika kagungan kersa sak perlu hang hangunduh putra temanten kekalih inggih menika anak mas Diasika lintang rintang minarki putra kakengipun Bapak Joko Sunarso kalian Ibu Warsiti ingkang sampun handatu promo Ana Ayu, Lisa Aristia Nur Fatmawati, putra putrinipun Bapak Suwardi, Ibu Suyati ingkang kidal lempon ing ngelu Jatimulyo Mantingan Ngawi. ijab kabul sampun kalaman rikolo tanggal 3 Oktober kali selikur panti tabuh wolu Injan wonten dalemipun Teman dan putri Kandi rahayu wilujeng nirgaya nirsambi kolo Bopo Ibu ingkang kula hormati tamu sinedahan sedaya karuan panjenengan Kasun paring pangestu dhateng putra temanten kalih mugi-mugi anggenipun gebyur wonten bebrayan agung menika saged wujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah